Run, run. Šobrīd pēc 20 gadu probūtnes esot atpakaļ savā bērnības pilsētā, būvējot Rutskas un mākslas rezidenšu centru, es vēlos, lai tas būtu kā tāda sala, kur satiekās pasaules mākslas, kultūras un politiskā un sociālā doma, un, un, un lai šī vieta būtu kā tāda ideja un iedvesmas avots, līdzīgi kā Kā man pirms gandrīz 20 gadiem bija Īslande, manas salu okeāna vidū, kas, kas spēja patiesībā paveikt ļoti, ļoti daudz. Es gribētu redzēt Latviju kā, kā, tād, kā tādas kaimiņas Ziemeļvalstīm, nevis kā tādas austrumu mazos brāļus, kas tur kaut kā, kā cīnās ar savām visiem aizspriedumiem, kaut kāda pēcpadomju telpa, tur attieksme pret bēgļiem, pret seksuālām minoritātēm, pret nevienlīdzību, pret vispārējo, teiksim, kas, kas, kas ko, tu, ko tu šeit redz, un, un ka, ka tu saproti, ka Ziemeļvalstīs ir pilnīgi savādāk, un, un tas ir tas, ko, ko tu sagaidītu, ka Latvija būtu līdzīgāka Ziemeļvalstīm, ka mēs, mēs tiešām būtu kaimiņi ar viņiem ne, lielākā mērā nekā mēs, nekā mēs esam šobrīd. Šobrīd joprojām tāds zāģis mums ir tāds, tāds tā no vienas puses mums ir rietumu un, un Ziemeļa Eiropas kultūras telpu, un otrs puses mums ir austrumu kultūras telpu un, un ar savām vērtībām. Tad viņas tā kā, kaut kā, tā kā, tā kā zāģis vien otrā iespiedušās, un tad tā sabiedrība tā, kā, tā īsti nevar tikt skaidrībā, kas mēs esam, uz kurien mēs ejam. Un, un, un tā, un tā kā, protams, ka man interesi būtu redzēt mūs vairāk piedrīgs, piedrīgs tai, tai pasaulē, protams, jā.